大家好，我是李欣然。今天我要教你们怎么洗手。第一步，先要把手打湿。第二步，弄肥皂。嗯。先是手心搓手心。哎，然后呢？然后就是，呃。 手背对手心，哎，另外一只手是一样的。哦，然后呢？然后是手指交叉。啊，还有呢？呃，还有是这样子，那是那个手指的背是吧？对，手指的背对手指的背。啊，这样搓，还有的吗？ 嗯，下面一节也要吧，是不是啊？嗯哼，还要这样子。哦，这叫什么呀？大拇指怎么样呀？大拇指搓手背。嗯，另外一只手是不是也要啊？对。哎。然后还是还有这样子。啊，把指尖怎么样啊？放在，呃，这里。掌心里是吧？对。 然后这里也是一样的另外一边，然后还是有这样子。嗯，这是什么啊？手腕。对手腕，对手心。嗯。然后另外一只手也是。啊。哦，然后呢？最后呢？最后就是冲水喽，是不是啊？ 冲干净。对。对吧？手腕也要冲干净哦。对。然后这样。嗯。好。哎，这里还有点肥皂。哦，对。嗯。好了。好了。嗯，手擦干就可以了，是吧？对。好。然后。 到家直接洗手，吃完饭也洗手，呃，拉完大便，然后呃，嗯，就也洗手，然后，呃，吃是吃饭前也要洗手。嗯，好的，那我们跟大家说再见了。嗯，拜拜。